大家好，咱们今天呢来聊一下这个 energy transfer。 或者叫能运公司和这个势能公司，也就是 Enable 这两家公司的合并案。先看一下这两家公司啊，这个收购方呢是叫 Energy Transfer LP，被收购方呢叫 Enable Midstream Partner LP，两个呢都是 LLP 公司。熟悉这个结构的朋友呢，可能会知道，它这个 LLP 呢，呃，跟普通的股票有一点点儿不一样，就是它跟其实它跟 Rate 有点像，就有点像那个房屋的那种 Trust 吧。 所以它会对这个利润的留存呢有一定的要求，基本上就是说你要把大部分利润都发给股东或者叫这个证券的持有者。那么呃作为交换呢，就是在这个利息上，呃不是利息，是那个税务上会有一些这个好处。我们后面也会看到这个具体的这个数字。那么这个 Energy Transfer 呢，我们就叫它能运公司啊，能量运输公司。这个 Enable 呢，翻译成中文就叫使能公司。那么这个合并的消息呢，就是二月十。 十七号呢宣布出来的，呃，他们两家要合并，呃，实际上呢是当时宣布的时候说呀，这个 Enable 的有两个大股东，呃，基本上已经点头了，所以这件事从二月十七号宣布的时候呢就没什么悬念了，因为那两个大股东大概占到 Enable 的百分之八十的股份，所以两个大股东点头了以后，交易就是只是等待这个政府的批复，也就是 SEC 的核准了。 那么最近的新闻呢，就是在上个礼拜四，也就是十二月二号，那么他们宣布呢，这个完成了，这个合并呢就完成了。那么从十二月三号开始呢，那么就是继续用 ET 的这个呃这个股票代码来交易这个新的公司，同时旧的这个 Enable 的公司 ENBL 就退市了。先看一下这个具体的这个这个合并是怎么一回事儿哈。 所有的东西都是就是用换股的方式，那么怎么来换呢？就是从这个就是 ET 呢，呃，把这个 unit 就是呃，对它这因为它不是那种普通的股票，所以它叫 unit，实际上就可以基本上就把它当成股票吧。那么就是说，呃，用 ET 的股票来给这个 Enable 的股东，然后最终呢形成这个新的叫 Energy Transfer Operating LP，那么。 这个具体的条款是这么说的，那么就是说，呃，在 Energy Transfer 呃合并 Enable 的过程中呢，把这个 Enable 的每股作价按五块八毛六来算，那么这个价格呢是基于二月十二号的这个 Enable 的收盘价，呃，En Enable 的这个每每一股 Enable 的这个股票吧，就会呃会。 换成零点八五九五五股，and r y t r a n s f e r 的 unit，所以呢，就是实际上就是一也一个一个类似于换股的那么一个，嗯，合并交易吧。那么这里头呢，就是有一个什么呢？就是呃，按照十二月二号那天的收盘价，呃，ET 差不多是在。 呃，八毛多一点，呃，八块多一点吧。所以你要是按八块再乘以这个零点八五九五呢，实际上二号当天成交的价格呢，应该是 enable 实际上是按六块多钱来退市的，所以实际上它还多赚了一点儿。呃，这个也正常哈，这个其实呃，因为你总是要有一些这个市场的有一些 premium，一般来说，那么呃基本上差的不多。呃，然后呢，这里头呢。 呃，有这么一个呃，这个合并的有一部分这个，大家可以看到哈，这 enable 的这个现有的百分之十的这个 A 系列的优先股，呃，会由这个 energy transfer 百分之七点一二五的利率的 G 系列的这个优先股来代替，所以呢，这个我们后面会谈到它这个合并以后的这个。 协同效应了，其实这个就是一个很简单的一个协同效应。那么就是原来因为 enable 要比 energy transfer 要小很多嘛，呃，所以它这个小公司融资的时候呢，付的利息会比较高一点。你像它这就是付的百分之十的利息，那么合并了以后呢，就相当于这个百分之十利息就换成了 energy transfer 的只付百分之七点一二五的这么一个呃优先股，所以实际上是。 从公司的角度讲，实际上是占便宜了，对不对？因为你原来持，呃，持有这个 enable 的这个这个优先股的，能拿百分之十，现在只能拿百分之七了。所以这个对于公司的这个拥有者是一件好事，也就是说，对于他的投资投资者，对于他这个未来的这个收益是件好事儿啊。那么基本上这个这个交易的总金额呢，大概在七十亿美金。 它的什么概念呢？就是它差不多是六点九倍的这个二零二一年的这个呃预计的预估的 EBIT，所以这个六点九呢还算比较低的，对不对？所以就是说这个价格还比较公道哈。然后剩下的就是这个合股以后这个派息不变，还是零点六毛一。 那再看一下，就是其实合并嘛，很多时候或者说几乎绝大部分的时候，都是追求的一种协同效应。我们在之前的那期这个谈华纳媒体和呃这个探索频道合并的那个案子里头，实际上也提到了这个呃协同效应的问题。那么在他这个合并案里头呢，呃，他们预计。 在接下来的五年里头，每年能够有差不多一个亿的这个协同效应。就是所谓协同效应呢，是呃，基本上你可以理解为一种成本上的这个效率提升也好，一种成本的降低也好，反正呢就是呃，就是相当于两家公司在一起以后效率更高了。那么如果在销售额呃这个加到一起的这个。 这个不变的情况下，由于协同效应，成本降低，实际上就是说利润就就做出来了，对吧？所以这个是一个呃，其实在一个合并案里头是很重要的一个参数。很多时候你都会听到这个协同效应这么一个这么一个说法，就叫 synergy。那么具体的这个 synergy 呢，啊，大家可以从这个图里头看的其实很清楚。这个图里头呢，你看这个主体呢，呃，主要这是德克萨斯州。 然后上的这应该是阿肯色州吧，然后俄克拉卡马，呃，这是 A R 是亚利桑那吧，然后这是路易斯安那，反正都是南部靠这个墨西哥湾的这几个呃几个州。那么这个蓝色的这些，不管是这些线呀，还是这些小棍棍啊，这代表的都是这个 Energy Transfer 现有的这个天然气的管道。 那么这个，呃，还有它的这个连接的系统吧，就是从接入到运输的整个一套的这个基础设施。那么这种淡蓝色的大家可以看到呢是原油的这个管道，那么蓝色系列代表的是这个 Energy Transfer 也能运公司。那么这个橙色的呢，这深的橙色代表的就是 Enable 的它的这个天然气的管道还有这种接入的设备。 那么这种淡黄色的啊不是很多哈，这个啊在这个 McKenzie 这块儿有一些这种黄色的这些呃它的石油的一些管道，大家可以看呢这个其实呃很容易理解为什么这两家公司想要合并哈，因为他们呃很多很大程度上呢是一种互补的关系，你看特别是在这个这个 Arizona 呀什么这个 Mo 应该是叫。 明尼苏达吧，那这部分你看只有黄的，或者再加上这一部分，那说明两个公司合并了以后，那么 Energy Transfer 原来的这地方没法运这个油或者天然气的，那么现在呢，就通过 Enable 的管道就连到这些州了，对不对？这有更多的这个业务就能够接进来了。那么具体在德克萨斯呢，呃，那么它就是在这个右上角这部分 Enable 相当于补充了这个。 这个 energy transfer 在德克萨斯的这么一个统治地位啊，这个说一句题外话呢，就是这个 energy transfer 实际上在德州是相当强的。呃，如果大家还记得年初的时候，还是哎是二二三月还是三四月的时候，有一回大暴风雪，然后那个德州大停电，呃，然后这个是当时都是上头条的一个很大的一件事儿嘛。那么 呃，然后那个那个季度过了以后，正赶上这个 energy transfer 发季报，呃，我如果没记错的话，反正就因为那一个星期吧，可能还是两个星期的这种大停电，呃，因为当时就停顿下来，所以这个运输的这个价格马上就涨上去了。因为你只要能给我把这个气给我用过运过来，那多少钱都行嘛，就大概其实那意思啊。所以呢，那个季度。 我记得好像 Energy Transfer 呃报了，就因为那几个星期可能就增加了是几个亿的利润吧，反正就是就是那么一大块儿，因为他在德克萨斯是绝对的一种这个就是统治地位的都是他的业务，那么现在的这 Enable 呢加进来呢，其实可以进一步的加强它在东北部这这个方向上，呃，可以加强它的业务，对不对？ 然后同时呢，在它上面这个州应该就是俄克拉荷马吧？啊，这个州显然这个也很密。但是呢，你看这个 enable，特别是在这块和这个 energy transfer 都很密。但同时呢，它又互相又接着。所以你要是在过去呢，分分别两个公司呢，那他们就各自得走各自的，对不对？那这个 energy transfer 它这边的管道其实连到它德州东南部的和连到这个俄克拉马俄克拉荷马。 上边的这个管道就都缺乏一点，那现在它 enable 加入以后，这些就都连在一块儿了。OK，所以咱们说呢，这个就是这个这下说的这 mid continent 就说的这几个州，那么实际上呢，两个公司合并了以后呢，那么就是对于这个天然气的这个呃设备呢，实际上呃这个基础设施实际上是双方有一个很好的一个互补。 然后，enable 的它的这个，呃，在这个区域的一个优势呢，就是它还有一很多的这种，呃，这个天然气的接入和和处理的设备。那么连上以后了呢，就可以接入这个 ET 的这个，就是 Energy Transfer 的这个，呃，这个系统。然后最终呢，还可以送到这个。 这个墨西哥湾边儿上，因为这个 Energy Transfer 实际上它还有船，所以就是相当于一条龙了。那么就是说你 Enable 接进来的天然气，它可以直接我们后头看哈，但是不光有天然气，还有液化天然气，还有石呃原油。那么通过这个它的接入设备收上来，然后走 ET 的这个这个骨干管道，然后最终可以送到这个墨西哥湾，然后出口。 所以过去呢，相当于这个它是没法出的，因为 Enable 自己是没有这个。你看它在墨西哥湾这边还是没有没有建、没有设、没有基础设施的，所以它原来做不了，现在就可以做了，对不对？呃，然后呢，这个现在呢，他们就是 Enable 呢，相当于它的处理能力是每天有一点九个 BCF，就是 Billion Cubic Feet。 叫什么呀？十亿啊立方尺，就这么个单位吧，反正是这个大概是占这个区域的大概百分之二十八的这么一个呃能力。那么在这个俄克拉荷马、还有这个路易斯安那、还有德克萨斯的这部分呢，呃，他们合起来的这个呃这个应该可以处理三点二个。 这个 B、C、F 这么一个这么一个水平吧，那么它大概加一块能够占到这个这差不多这三个州，就是是阿阿肯色吧，阿肯色和这个路易斯安那和德州的百分之三十以上的这个哦不是这个它是比它的下一个对手高出来至少百分之三十，所以呢这就是一个呃。 合并了以后就是一个统治性的地位嘛，然后另外呢就是 enable 的它的这个天然气的这个接入，在这个 p a r a v i e w Hub 的可以接到这些地方的这个呃，这应该叫什么呀？这个供供给吧，可以呃通过这个 ET 来连到这个这个叫湾，这不叫湾区，应该叫墨西哥湾那附近吧。 嗯，大概其实就是这样。然后呢，在 Bacon 这这部分呢，就是它实际上说的是 ET 的一个骨干的管道，叫 DAPL，应该叫 Data Access 什么 Pipeline 吧，反正是一个基本上你可以认为就是从呃蒙大拿一直斜穿，从西北一直穿到东南的那么一个一条骨干的管道。然后它会落地在一个离 库欣比较近的一个地方，然后 E T 还有自己的管道，可以从从那个地方，好像叫帕塔卡吧，然后从那个地方可以有管道再去连到库欣。那么关注原油的这个朋友呢，可能就肯定知道库欣是什么地方哈，是美国的一个原油的交易中心，也是一个呃原油的一个储存中心，应该是最大的吧，呃，所以呢就是。 呃，你要是关注原油，经常会说啊，新闻里头说这个库欣的这个原油啊，又增加了什么什么多少几百万桶啊，又减少了几十万桶啊，就这种新闻。呃，所以呢，就是说它这个 enable 呢，通过这个接入 ET 的这个骨干的这个管道呢，实际上就是说，它说直接从什么呢？从 wellhead 到 market 什么意思？wellhead 就是它的接入端，就是从井的井口。 现在呢，过去它从井口呢，等于要连到这个，要要运到市场去卖呢，过去是要 truck 的。你看这个 trucking crude，过去的它接上来的原油是要最终可能一公里啊或者什么，它要再用 truck 再运过去。那么现在两个公司合并了以后呢，enable 的这些原油就直接接入管道，就不需要 truck 了，因为 et 本来就可以接到那个库欣嘛。 呃，所以呢，哦，这个是我们想说一下，这个它叫 Scuban Stack 这个区域呢，就是就是这么个区域啊，就是我们刚才说到的这个。呃，现在看一下，就是这两个公司合并了以后的这个这个好处在什么哈？它就是我们刚才说的，它这个呃 Scuban Stack 这个位置呢。 这个 enable 占了百分之二十八的这个处理能力，但是却却正在加工百分之三十八的这个天然气的这个产量，那这个也挺逗的哈，它有百分之二十八的这个容量，但是在加工百分之三十八。它这上说的呢，就是说一些小的这个。 呃，这种这种管道公司可能日子不好过，所以这个 Enable 就接过来他们的这个业务了哈。所以呢，这个从这个图上可以很容易看出来，这这个 Enable 的百分之二十八再加上 ET 的百分之二十一，很容易这加一块儿百分之四十九，就相当于这个区域一半儿的这个业务都都归这个新公司了，对吧？ 然后呢，左边这个图大家可以看这个 Middle Mid Continent 的这个 Processing，呃，处理能力。那么原来这个 Enable 呢是1.8，在这个 a n a d a k o 还有在尔尔 m a 也有，反正加一块是一共是1.9，这么一个处理能力。那么 ET 呢是排名第二，它是一点四。 所以正以后，所以呢，就是说两公司合并了以后，新公司呢加一块儿就有三点，一共是三点三的这个呃处理能力。那么比起来第二家的这个 Enable 才一点一，那是它第二排名第二的三倍，所以在在这个区域里是绝对的老大，对不对？然后这上说的呢，刚才说的那是处理能力，那是有一些油的，比如说这个。 呃，在这个入管道前和要出管道以后的这些处理，那么后边这下边这个这个柱呢，说的是他们的这个管道的里数吧，英里数就是长度。那么原来 enable 呢，在这个区域有八千七是在这个安达大口，我就不说分的了，就说合一块是。 一万一千七，那么原来 ET 呢，在这地方的管道其实是比较少的，只有一千九，所以呢，那么相当于在由于这个合并以后，那么新的公司就获得了一个这个支配性的地位，加一块有十，呃一万三千六，那么第二名的这个这应该叫什么呀？ T R G P 它有八千九，但是这个可能就不是像刚才那个处理能力有那么强的这个，呃，这个叫什么呀？垄断能力吧。那么，但是也是要比它多出来差不多百分之五十。那么，所以基本上呢，就是最后算下来，它的处理和它这个它的处理能力吧。那么，新公司会。 能够达到三点二这个百万立方尺每天，那么比第二天的这个是这个应该是 KMI 是 Kinder Morgan，呃，它呢是二点四，所以基本上也是差不多多出了将近将近百分之五十吧，所以就说明这个合并了以后，在这个 Mid Continent 就是叫什么呃大陆中部这几个省。 的这个这个垄断能力就大大的加强了。现金流，那么这里头说到这个现金流呢，就是这个 enable 呢能给这个 energy transfer 带来大概一个 billion 的这个 additional 的 EBIT，就是十个亿。呃，这个 energy transfer 原来自己的 EBIT 我我刚才查了一下，大概是在十。 一到十二个 b 了，也就是说呢，enable 呢可以给它，呃，在它原来的这个 e b 的基础上，相当于增强个百分之十左右。然后第二个这个很有意思啊，这个就是账面上的这个 et 的，呃，这个叫什么 fee based，就是呃，因为他们都是就是签费用的嘛，就是跟那个只是跟油的这个。 呃，运输量有关，跟油价没关系，所以这个其实也是一个，呃，怎么说呢？就是像像这种管道公司的这种商业模式，它其实有点像这个公用事业或者是电器呃电信公司啊。所以又说回来，你看我们说了好几期的 AT&T 也是这种类型的公司，它的业务是非常稳定，因为。 它不管你油价是涨还是跌，它只是按量来收钱，所以你看它的这个这个 free cash flow 啊，非常的强，它是百分之九十五的 EBIT，就是说，息税前利润已经就息税前利润以后，你再交再扣掉百分之五，差不多就是它的纯的现金流了。所以是他们这个现金流是相当的强劲哈，而且它是非常稳定，因为，你跟你反正你只要美国有。 这么多人有这么多的商业活动，那么理论上讲，你这个你这个需要这个油啊、天然气的这个量就是不变的。那你只要这个量是不变的，那他收到钱就是不变的。而且管道嘛，你就是维护一下，然后其他的也没有什么，这个成本什么的都是非常稳定的。所以这个买这种就是这种投资的标的吧，它就是它能够形成这个非常。 呃，稳定的现金流，而且呢，就就是之前咱们说的，它是一种 LLP 的这种公司结构，又决定了它一旦有利润以后，它不能留存，呃，多数就是它要它要。 多数情况下，他会把绝大多数的利润直接就给派发给这些不叫股东吧，叫他叫 unit holder，就是他的反正也就是拥有者了。就是如果谁投资他，谁就是他的 unit holder 嘛，就是相当于 stock holder、share holder。那所以呢，这个就是这个交易对于他现金流的这么一个影响。呃，其他的这个。 嗯，这个 g o l f Run Pipeline 呢是一个很大的一个呃一个管道项目，它是今年开工，明年明年应该是完工投入运营的这么一个项目。所以实际上，ET 买这个 Enable 肯定也有这么一个考虑哈，这里有有一段呃新建成的这个管道可以用。 那这个呢，说的就是这个两个公司在合并的时候，这个有一种互补的关系。因为 Enable 呢，它基本上是 Midstream，呃 Midstream，所以就是你可以看到它就这前三个部分它是呃有业务，就是它从 Gather 这个就是收集或者叫接入呃天然气，还有这个 Condensation 应该是这个液化的这部分。 还有一些啊原油的接入，那么你看它是一百三十个 million barrel 吧，呃，然后 energy transfer 比它大很多了，但是但是两个加强加一块就更强了，对不对？然后是它的运输，呃，运输这个天然气，还有这个就是主要是管道这部分，然后接下来就是下游的这一部分处理。 那么 energy transfer 呢，还有后边这两部分的这个呃运输原油和这个应该叫啊 exporting，那就是它从这个港湾它这船的那部分的业务，对不对？呃，而大体上吧就是这样，就是 enable 呢，实际上在这个呃前三个这个业务部分呢，实际上是对 energy transfer 是一个很好的一个呃增强。 那么最下边这一个呢，是说的什么呢？说的就是这个 Energy Transfer 实际上是有一个非常成功的一个并购的呃履历吧。它这上列了，它几乎这个并购就没断。你看，它二零零四年买了这个 Tasco，二零零五年买了这个 HPL，这个应该是在休斯顿的这个管道哈。这这些我估计前一段可能这几个。 这因为他已经不在了嘛，所以你可能找他的业务，呃，找他的介绍也不容易。但是我你看，他多数好像都是在德州的，他就是通过这种并购，然后不断拓展自己在德州德州的业务。那么现在呢，相当于通过这个 Enable 呢，又拓展到周边的这些的州，对吧？你看，二零零六年买，零一一年买，二一二年买的最多，一二三做了三笔，呃。 Southern Union 还有 Sonoco，呃，一四年再买，一五年也买，一六年买，一七年买，一九年买，然后呢，现在就是二零二一年又买 Enable，所以呢，你可以看到这个 Energy Transfer 在在这个过程中，就是不断的在这个并购并购，然后拓展它的追求它的这个呃这个规模效应，而且其实它是 make sense 的，对不对？因为它 它确实是我们刚才看到的，它这个管道，你在购买这些小块，呃，一块一块的这种管道，最终你把它接成一个一个协同运营网的话，那么它实际上是有一些的这个效率的提升的。 那么这个呢，因为我们今天呢，其实简单的说的呢，就是一个应该说是个新闻，因为我看到这个他上礼拜五开始，按新的这个新公司已经完成了，呃，那么这个是一个是一个很重要的变化。那么过去呢，因为在因为呃这个股票一般是这样，就是说在一个宣布了一个并购案也好，剥离案也好，那么基本上市场就把它这个未来的这个交易就已经定价了。 在这段时间，在交易完成以前呢，这个股价其实有一定程度上讲是被固定在这个这个交易的价格的这个合并交易价格的附近，它不会说特别的这个暴涨暴跌的可能性反而低了，因为你毕竟你未来的这个相当于未来的价格已经定了嘛，比如说咱们刚才说的，那么。 你看它交易价格相当于是把 enable 作价五块八吧，五块八来买下来，那所以你 enable 的价格就不可能太离谱，大概其也就五块八六块，大概其就按那个价格来交易，对不对？那么由于你那个交易，由于你 enable 的这个价格呢，不可能呃远离那个交易价格，就是那个合并交易的价格太远，那么同时你。 你每一股 enable 呢，又意味着零点八几的这个 energy transfer 的这个 unit，所以你这个比例也不可能变化太大，对不对？因为你它市场就是这样。那么，因为你如果你这两个背离的太厉害的话，那么就证明什么？证明有一个套利的空间在里头。那么，它市场就是这样，一旦有套利空间的话，就一定有很多人在套利。 那么最终的这种套利的行为，最终形成一个结果，就是把套利空间就都吃掉了，然后他们又都回归到他们就是这个合理的这个比例上。反正就是，呃，股市也是这样，包括外汇其实也是这样，对吧？呃，外汇你包括不同市场之间的套利啊，这也都是它都是，嗯，在一个充分自由、呃充分竞争的市场里的就是这样，就是。 呃，套利交易呢，就有点像这个，有点相对于这个自然界里的这个微生物哈，它最终会形成一个给你形成一个平衡。那么我我这上写的呢，就是呃这个中文的这几一二三四五个点啊，呃，因为我这是我在二月十八号在某网站上哈，这个我就不说网站名字了，发的一个呃，我当时注意到这个 ET 的时候，也自己已经开始。 呃，投入了一些啊，但是目前也是我差不多第二第二大的仓位吧，呃，仅次于这个 A 这个 NTNT 哈。当然，这个我只是告诉大家我为什么会跟踪这个股票。那么从那个时候到现在呢，我就是大概其他基本上季报出来我看一看，呃，大体上没有什么太大变化，所以呢，我嗯，我呢基本上就再把这个我之前。 说的这些呢，再分享给大家，基本上呃没什么太大变化哈。一个就是它股息非常丰厚，你啊，你看它当时已经调低了股息了，因为它要可能是为这个并购来做准备，保留一些现金嘛，这个也是合理的。那么当时已经砍掉了百分之五十，但是即便是那样，还有百分之八点七六，当时啊。 现在呢，应该是我印象里是今天的价格大概是百分之七点几，也就是说，它去年的时候，在在在今年初的时候，在宣布这个交易之前，它实际上派息百分之十几的，所以是相当的这个现金流非常的强劲啊。第二个呢，我觉得它的一个比较吸引人的地方呢，就是它的商业模式非常稳定，就像咱们刚才说的，它不受油价的 变化啊，当然你说你说咱们因为咱们说油价呢，可能中长期呢有可能会上涨，对不对？但是你上涨的话，它也它也不会有直接的一个这个，就是说你也沾不上那个光儿哈。当然你可以这事儿就看你怎么看哈，你是想沾上那光儿呢，那你就有可能会吃上它的亏。那你现在。 跟它呃脱钩呢，那所以也就也就不受它影响，看怎么说了。但是其实即使是这样，那么油价高了的话，对它其实还是会有影响的，那么潜移默化的，对不对？呃，那么就是 <laughs> 我当时说这个《富爸爸穷爸爸》里说，最好生意就是接管的卖自来水，对不对？他们呢就是他们是接管的，直接卖油、卖气儿、卖液化气儿。 啊，所以其实是也是非常好的生意模式哈。然后第三个呢，就是它的股价被压在低位。我当时在二月的时候，我记得它的股价是六块多一点，所以呢，这个还是不错的，因为它即使是在去年最低的时候，三月份时候可能都是三块多钱，就等于连哎三块多钱还是四块钱，呃，反正呢，因为绝大多数股票从 二零二零年三月的那个最低点都已经到今年初的时候高点都已经翻翻了倍了哈，所以它那个成那个情况下还没有翻倍，我认为它还是可以的。呃，这里面说到了这个这个官司，这个它是就是刚才咱们说到那个从西北灌到东南的那么一那条管道，因为它是一七年。 是一八年完工的一条新管道，然后就有好多这种啊，包括原住民啊，包括这种环保所谓的环保人士呢，就跟他打官司啊，说你这个应破坏这个呃这个环境啊，什么这些东西。呃，当时那个官司还没定，现在这官司呢，呃，我记得是在五月份还是六月份已经已经 settle 了，已经定了，好像最后罚了。 罚了几千万美金还是几百万？好像是几百万美金。反正呢，这个官司呢，实际上就这么着了啊，就就没事了，因为你判完了就完了。呃，然后呢，第四点呢，我是当时看到他的这个 P/E 呢是呃五点七五，我刚才看了一下他现在的 P/E 呢是五点六，呃啊不是四点六。 然后这个 forward PE 呢，现在是五点六，呃，跟它当时二月情况一样哈。所以呢，这个 PE 呢确实是非常低的，对吧？因为咱们也解释了，就相当于什么呢？相当于你的这个每股的盈利，呃，你公司的价值只相当于你每股盈利的五倍多，也就是说，你五年就能把你整个的公司的市值给挣出来了，这个太快了，对不对？因为 这个不怕不不识货，就怕货比货哈。你横着跟，比如说跟特斯拉呀，跟什么亚马逊比一下的那个特斯拉，我估计是在一百多，有没有一百多呀？反正这种热门股一般的都是在几十啊，到一百、两百，甚至是四五百啊。亚马逊在一六年的时候，我记得当时是九百九十多，就相当于一千。 那是什么概念？就是相当于你要一千年才能把你的这个 <laughs> 公司的这个这个价值给挣出来，这太离谱了。那么相对来说，你看他这五年就能把一个公司又挣出来，所以这个这个相当强强劲啊。当时你看，接下来看的就是这个 E V 跟 E B 的比值。当时呃，咱们在之前的别的视频里头提过哈，我也经常看这个参数。 那么这个八点九呢，其实就是已经很好了，因为我一般是用十来衡量。那么你看，我今天刚才刚查的，现在实际上是五。呃，这个我还不太确定它算没算 Enable 的这个呃它的 EBIT，因为咱们看他说的 E 那个 Enable 会再带给他十个亿的。 这个 EBIT，所以呢，我不确定 Yahoo Finance 这个是最新的，因为它有的时候不可能每一个股票都更新那么快哈。反正那至少还能差出百分之十。那么如果它这个是没算 Enable 的，那算上 Enable 很可能就是四点几，那这个就相当相当的强劲了哈。呃，然后另外呢，就是咱们经常说的用这个 DCF，就是。 呃，叫什么？呃呃，现金流折现 DCF，呃，discounted cash flow，现金流折现的这种估值的模型。那么当时看的呢是还是哈，我比较偷懒，专门找那个我经常用那个网站。我当时算出来六呢，它大概算出来它的合理的价值 DCF 的。 合理价值大概在十二三的样子，所以有个翻倍的空间。那么我刚才又去查了一下，那么现在它的这个估值呢？它现在目前的价格是八块一毛八，然后我看的这家网站，它按它的这个现金流呢，算出来是二十五块五。呃，这个有可能已经算了 Enable 的那个，呃，就是它的这个现金流了，因为现在就是合并两家公司，那你现在这个。 股价已经是新公司的股价了嘛，然后所以你的这个现金流也都应该是两家公司的这个业务加一块儿，所以它算出来是二十五，那就相当于有三倍的空间了，就不光是翻倍了，对吧？当然了，还是那句话啊，这个咱们都是就是聊着玩儿哈，所以这个数字呢，就是就是这么一种算法，呃，重要的并不是说这个结论啊，说你。 不能说，哎，你这个这个过了一段时间，这个你看，哎，怎么没涨三倍？那也很正常，对不对？这个它只是一种，呃，它你你要看明白它背后的逻辑是什么。但因为你最终到股票能够交易成多少价格，不是一个模型，也不是一个标准，也不是一群交易者来决定，是市场所有的参与方共同来决定 这就包含了很多很多，甚至是你公司的股东以外的因素，比如说像美联储的因素，像呃其他国家的因素，比如说像 <laughs> 病毒的因素，所有这些都会加入到你这个股票的价格。那么，所以这个只是给了我们这么一种瞎子摸象。我老说我们所有人，所有人在市场里的都是都是瞎子摸象啊。我们能做的呢，就是我们尽可能多听一听。 其他的瞎子是怎么说的啊？咱们我们不要，我们眼瞎不要心不要瞎，所以这个呃，这个综合其他瞎子的这个观点呢，然后最终形成我们对这个大象的一种认知，然后再去采取行动吧。那么这里头要提醒大家的一个是什么呢？就是你看它的 trailing PE 和 forward PE 啊，这里面有一个。 叫 rule of t h u m b 吧，就是一个经验性的。那么，呃呃，咱们也是，咱们也是，呃，算过一个，就是咱们也解释过它的这个定义嘛。那么基本上你可以认为哈，当 trailing PE 这个数值大于 forward PE 的时候，那么证明你的未来的盈利是在增长的。那么反过来，像 energy transfer 这个情况呢，它的 trailing PE 是 低于 Forward PE，虽然两个都很低啊，那么证明它的未来的盈利是有降低的。所以，我们从那个这个经验性的这种算法呢，我经常用来这个呃来衡量这个到的这家网站，它做出来它是根据各种分析师的这个对未来盈利的这个预估来算出了这么一个东西，这么一个范围。大家可以看啊，我们现在差不多就在快到二零二二年的年初，对不对？那么到二零二三年，实际上它会有一个下降。所以呢，这个有可能会在。 对它的这个股价呢，会造成一定的，至少是会造成一种压力，对吧？因为它即使其他的很强，但是因为你在一个走下坡路的情况下呢，就算你不跌，那么它要涨起来呢，也要克服这个不利的因素吧。所以这只是其中的，这是我们能够考虑的一些因素啊。最终是怎么一个情况呢？总是还是有这个。 未来总是不确定的，这个是毫无疑问的。如果是确定了，那就没有投资的机会了，对不对？就没有你的会赚钱的这个道理了。你之所以能够赚钱，就是因为你要承担风险。如果你不想承担风险，那你就去存这个定期就是最好的，对吧？相当于是聊了这么个新闻，嗯，感谢大家观看，咱们下期的不二财经再见。